Je m'appelle Max Prosper Fortuna. Je travaille depuis 4 ans maintenant avec le Centre haïtien du leadership et de l'excellence. En 2015, j'ai participé à une formation en recherche au Cody International Institute. J'ai appris bah, d'abord comment intégrer des méthodes vraiment qualitatives à la recherche, comment aussi intégrer le leadership comme modèle de recherche action. Donc, comment aider les participants à une recherche à intégrer, directement la méthodologie, la planification, l'exécution. Après six mois, j'ai fait un autre programme à Cody qui était le programme de développement grèce cochon qu'on appelle ici. Mais quand je l'ai fait là-bas, ça s'appelait le modèle et Asset Based Community Development. J'ai appris ça encore pendant trois mois au cours d'un programme de certificat et je pense qu'un alliage de ces deux et, formations était assez intéressant pour moi et très pertinent pour le travail que je fais ici à Clé comme responsable de recherche et comme coordonnateur de programmes de leadership. J'ai fait beaucoup de formations avec les, participants, tant des participants jeunes que des participants plus âgés dans des, dans des organisations communautaires où on a utilisé bien des outils du modèle de développement graisse cochon comme le liquid Bucket, qu'on a un petit peu vu aussi avec des jeunes de Miraguane lors de l'enquête nationale des jeunes. Ces jeunes-là étaient non seulement donc des participants qui nous donnaient des informations sur comment ils se voyaient comme leaders, comment ils s'engageaient dans leur communauté, comment ils, eux, ils voyaient le leadership et à quel niveau ils étaient engagés, mais aussi ils découvraient une nouvelle forme de valoriser et ces, outils. Très souvent, les gens qui participent dans les recherches, ces gens-là se sentent marginalisés et des fois, ces gens omettent de nous donner des réponses ou ne, refusent de nous donner des réponses. Pourquoi Parce qu'ils ne se sentent pas participants, ils ne se sentent pas intégrés dans ce processus. Donc avec cette nouvelle méthodologie, ce qui s'en fait, c'est fait que non seulement tu es quelqu'un, quand tu es chercheur, tu es quelqu'un qui reçoit de l'information, mais aussi la personne sur laquelle tu vas recevoir cette information, elle se sent concernée parce qu'elle participe dans la conception, dans la réalisation, dans l'évaluation que tu es en train de faire. Donc ça lui donne une, un plus grand sens d'appartenance et ça lui donne encore une plus grande volonté ou une plus grande aisance à participer à, cette, à ce travail. Ça me donne aussi euh, un autre sens de la recherche, de voir la recherche d'une autre manière, de voir que aussi la recherche, c'est une question d'intégration. Et le leadership aussi, c'est pas, pas simplement moi qui suis le leader, mais le leadership peut être constructif, peut être participatif, et avec l'intégration de ces gens dans la communauté, on, on, arrive très souvent à des résultats beaucoup plus intéressants et les gens se sentent beaucoup plus concernés par ce qui se fait. Donc, je pense que ces nouvelles méthodes me permettent moi de faire mon travail beaucoup mieux ici à Clé parce que nous adoptons bien le modèle que le Côté International Institute est en train de promouvoir.